فعالیت شماره دو در جا راه رفتن با بالا آوردن هر یک از زانوها در جا راه بروید به مدت 5 تا ده ثانیه ادامه دهید بعد استراحت کنید به مدت 5 تا ده ثانیه در جا راه بروید سپس استراحت کنید آیا این فعالیت خیلی آسون بود؟ درجا زدن و استراحت را تا 15 بار تکرار کنید. مدت درجا زدن را افزایش دهید تا دو دقیقه بدون استراحت. حالتان چطور است؟ اگر آمدگیش را دارید و میخواهید بیشتر فعالیت کنید، پس بگذارید ادامه دهیم.